응? 응? 응? 예? 열. 可这个叫正黄。可乐，这个好。可乐，这是在哈我。 Hmm? Mama. Mama. Mama. you want the egg? <laughs> yes, you do. Okay, alright, yeah. <laughs> Oh my god. Can I have it, please? 嗯，还生气了，有人。 응? 예? 응? 예? 요래 Ready, go! Oh, no, no, no, no. <laughs> hmm?